Então, Bajalha, ele falou que ele, nós temos demonstrado que é impossível, é possível. Isto foi quando eh, a lei da Itália, mas também o trabalho de deconstrução do 1978, chegou a demonstrar que poderia eh, existir uma sociedade sem manicômios. Então, aquele que parecia impossível, que eh, a inexistência de manicômios poderia ser possível, demonstrou ser possível. Mas esta utopia ainda pode chegar a ser mais radicais, eh, no sentido que mm, não só os hospitais psiquiátricos gerais, eh, eles são inúteis, mas pode-se demonstrar que também os manicômios judiciários, eh, os manicômios de custódia e tratamento, ele também pode ser, eh, demonstra-se que não são necessários. Isto aconteceu na Itália, aconteceu agora com a lei que fechou os últimos manicômios judiciários. Então, claro que pelo estigma, a ideia dos locos, infradores, eh, das pessoas que têm problema com a lei, isto é rappresenta un stereotipo da periculosidade. Não? Então, rappresenta realmente eh, uma, um desafio molto grande. A gente acha che eh, onde vai não? com este medo. Então, tudo isto, tudo isto, toda esta construção da insegurança, da pericolosità sociale, questo eh, é, demonstra-se demonstra que não cientificamente verdadeiro que pode se enfrentar os problemas com melhores resultados que não sejam o internamento em lugares eh, separados, segregados, como é hospitais psiquiátricos, judiciários. Então, agora, com muitas dificuldades, também com muitos limites, eh, chegamos na Itália também a fechar hospitais psiquiátricos judiciários. E a gente fala disso porque entre a experiência da, da, da Itália, a experiência de, do Brasil, há muitas coisas parecidas, os percursos é, é similares. Às vezes, é, aquele que aqui no Brasil acontece, os seus sucessos são para nós eh, uma ajuda. Né? Esta ter esta ideia que não estamos sozinhos a enfrentar os problemas. Eu, pelo contrário, agora neste momento, eu quero expressar eh, esta, eh, este sucesso como um ajuda às pessoas que aqui no Brasil envolvem-se neste, neste assunto. Sem dúvida, no Brasil, simplesmente para eh, grandeza, a eh, extensão dos países, para dificuldades eh, eh, das diferentes culturas, políticas, o processo vai ser muito, muito mais difícil, a gente entende isso. Então, eh, a reforma da lei, a reforma da, 2001, a lei da reforma eh, da, da saúde mental é uma lei importante. Aquele que foi realizado agora, a realização dos centros de saúde no país, demonstra esta grande possibilidade de enfrentar essa coisa. Infelizmente, ainda permanecem hospitais psiquiátricos abertos. e Infelizmente, existem ainda hospitais psiquiátricos judiciários. Eh, eh, aquele que eu quero expressar neste momento é que eh, a continuidade, a vontade de chegar a um resultado, obtém este resultado. Então, nesse momento de dificuldades econômicas, dificuldades políticas, onde parece que não sempre os direitos sejam Eh, defendidos, ¿no? que ha esta dificultad, estoy pensando en Europa soprattutto, soprattutto con este problema de migranti, migrantes, tal. también momento tem possibilità di essere optimista, che sia que una utopia, na realidad demuestra che non è una utopia, ma è una utopia concreta puede essere realizzata. Então, può ser, oferecer una risposta a, a, a pessoa que, que fui internada e que não precisava internada, mas também, eu quero dizer, há este medo das população, há este sentimento de insegurança que está a ser difundido. Eh, as pessoas, eh, a maioria das pessoas, as pessoas que foram e ainda estão nos hospitais psiquiátricos judiciários, são pessoas que, se tratadas, ele não apresentam periculosidade social.